Hi, mein Name ist Pascal Horn und heute schauen wir uns mal einen Test an zur Robots.txt mit einer No-Index-Angabe. Was passiert, wenn ich in die Robots.txt-Datei ein No-Index-Doppelpunkt-Slash einbaue? Wenn ich ein Disallow einbauen würde, würde das bedeuten, dass Google meine Webseite gar nicht mehr überprüfen darf oder jede andere Suchmaschine auch. Aber gerade bei einer No-Index-Angabe könnte man ja vermuten, dass die Seiten eben aus dem Index gekickt werden, die Seiten vielleicht noch untersucht werden dürfen, aber dass sie eben aus den Suchergebnissen rauskommen. Und dann würde man so einen Chart hier erwarten, das heißt, du machst eine Zeitabfrage jeden Tag und schaust dir dann an, äh, wie viele Seiten denn noch im Index sind. Und wenn das dann so abflacht bis zum äh, Testende, dann sollte das schon so richtig sein. Danach sollte es wieder hochgehen und genauso einen Chart haben wir hier. Das ist aber nicht Google, Bing oder Yahoo, das ist die Suchmaschine ask.com. Dort sehen wir ganz gut, genauso wie, es, wie es man es erwarten würde, dass eben die Kurve runtergeht mit dem Test und äh, sobald der Test beendet ist, auch wieder der Index, die Seiten im Index ansteigen. Wenn wir uns dagegen anschauen, wie Google reagiert, dann schauen wir mal kurz in die Search-Konsole. Das sind zumindest die Daten aus der Search-Konsole. Und da sehen wir eigentlich, dass die Anzahl der indexierten Seiten solange der Test selbst lief, sich überhaupt gar nicht verändert hat. Was sich geändert hat, ist die Anzahl der blockierten Seiten. Also das, was man normalerweise in, in die robots.txt schreibt, äh, damit ein Verzeichnis blockiert werden soll, mit einem disallow. Was Google also gemacht hat, ist im Prinzip die Seiten nicht aus dem Index genommen, sondern einfach nur nicht mehr weiter untersucht und stattdessen die Suchergebnisse gelabelt mit dem Hinweis, äh, dass diese Seite aufgrund der Robots.txt nicht untersucht werden kann. Aber das ist gar nicht das Verhalten, was man erwarten würde. Wie sieht es denn eigentlich bei anderen Suchmaschinen aus? Schauen wir mal rüber zu Bing. Da sehen wir, hm, wir sehen eigentlich eine Linie. Das heißt, Bing hat das gar nicht interessiert. Bing hat weder die Labels angepasst, also die Suchergebnis-Snippets, dort wo Google die Beschreibung äh, angepasst hat, hat aber auch keine Seiten aus dem Index genommen. Das heißt, bei Bing funktioniert die No-Index-Angabe in der Robots.txt auf jeden Fall gar nicht. Gleiches gilt dann natürlich auch für Yahoo, weil Yahoo basiert ja irgendwie auf die Bing-Suche. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch gleich noch AOL.de abchecken und auch dort keine Veränderung. Das heißt, die genannten Suchmaschinen reagieren praktisch entweder gar nicht auf den No-Index oder eben in so einer Form, als wäre es ein Disallow. Gerade bei Google ist es ein Disallow ganz offensichtlich. Gut, aber vom Disallow wissen wir, dass der Befehl nicht dafür geeignet ist, Suchergebnisse ganz aus den Suchmaschinen rauszukicken. Die Seiten landen ja trotzdem im Index, aber halt mit dieser Angabe, dass es nicht untersucht werden kann. Und dann haben wir noch ask.com. Ask.com ist so ziemlich die Ausnahme, weil wir hier eben ganz gut sehen, erster Testtag passiert natürlich noch nicht viel, die Bots müssen erstmal auftauen, zweiter Testtag nicht, dritter Testtag nicht, aber dann geht es Stück für Stück weiter nach unten. Der Chart beginnt so richtig schön abzuflachen bis zum Ende des Tests und danach sehen wir aber auch schön, wie der Chart wieder nach oben geht. Genau das, was wir eigentlich gewollt hätten. Fassen wir also kurz zusammen. Google behandelt den No-Index wie eine Disallow-Angabe. Bing, Yahoo, AOL berücksichtigen den No-Index in der Robots.txt gar nicht. Nur Ask.com ist unser Sieger der Herzen. Puh, dass jemand, dass jemand ein gutes Wort für Ask.com einlegt. Eieiei. Gut, sei es drum. Details findet ihr natürlich unten in der Beschreibung, genauso wie der Test abgelaufen ist, auf welcher Seite, was untersucht worden ist und so weiter. Ähm, ansonsten herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr auch den Kanal abonnieren, da kommt jetzt ein bisschen mehr was. Und herzlichen Dank auch an die Vioma GmbH, dass wir hier drehen durften. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bis dann. Ciao, ciao.